Yan. Heeh, uh, urung canggih sih an. Sing sitoke mau canggih sampe men sampe dikit-dikit. Heeh. Malah <laughs> digawe botole. <laughs> Kurang ajar. Ada dikonan nanti, Ada. Si senden. si menang-enak <laughs> nih. Duh, gemedun. Aduh, ceblok yang lempang kupret. tuh tumbe, tumbe ning isor. Tapi ya kayak kelakuannya. Ayo, uh, pesta lah, pesta. Ada, ada. Ah, piye gelek lho dikutahne trae nek ngombe ditake mau buh gaul lho Uh, dan pesta miras. Aduh disuntek piye to ke? Pusing gaya sing sitoke mau. Nek sitoke mau canggih, sikile diangkat murut <laughs> glowogok. Paling mabuk iki. Wah, kok mau sing diakeh? Entek ya ning kerat. Ini namanya monyet lagi mabuk ini. Sing go botol asik. Cih, oh, koyo. Botol e kok nendi yo. Yo. Uh, mantau ya. Mantau <laughs> Uh, dan pesta pesta pora. Pesta pora. Ayo, ana tang-tang tubin Apa wis mumet apa piye ya mau? Tapi mumet mau. Mau antre. Diduduti. Ya. Paling wis mumet wisan, wis wisan. mabuk wani lah wani mabuk Tin. Tin. Tin. eh, eh jangan protein dan uh enak enak nih protein nih Mau lanjut mo. Mo. Entah. Weyuh weyuh Anak ganang Luwe Yo apa kuwi Apa kuwi Ya kacu eh kacu eh Ya sunat liyan Ini dokter siapa kira sunat ini Godok kopi Tung tahun Yo Nanti nanti nanti belas dan coy iki catet. Yo ante. Mm -mm. Eh, sunat ya? Sunat ta. Lah kowe. Biasane boy. Ayo. Wah, iki nek Premane iki premane teko iki premane iki. Uh, serine iki. Eh. Bojone telu do manak kabeh kuwi. Eh. bojone telu manak kabeh. Nggih. Eh. Hmm, premane iki, premane iki. Pamangan temanake eh. ngopeni. Eh, yo ana. Hmm, enak-enakne lan. lho weleh weleh weleh Jo. Pejo. Jo. Jo. jo. loh ya lah kok ya atene ning pos to lho ta de padha-padha gendong anake atene pos iki imunisasi ya eleh eh, eleh rebutan eh atene budal imunisasi ning posyandu yandu iki Go go go go go go go prit inilah kok wis ngetok gitu. nih halo. Halo, Pren. Loh, kok menek, Pren? Ini babinya ya, ini babi di hutan Purwo ini ya. Teman-teman, itu, itu babi-babi pada keluar ini ya. Nah, ini mepren nih my friend naik ini my friend eh, my friend ini di wilayah Alas Purwo Banyuwangi ini ya teman-teman ini. ini di belakang rumah atau di belakang camp nah, ini babinya ini ya babi ini ya teman-teman apa kuwi apa kuwi jenenge jenenge apa iki jenenge eh iki lengkap dan komplit ya. hmm. komplit sekali komplit hmm. babi guling babi guling Koncoan, kabeh koncoan mbek celeng rere teko embang-embang mau hitungane kalau gak sepi jere Pak sampean awan eh ngono-ngono aku ngene kuwi wis ora wedhus tak ngopeni iki wis aku lho kok petuk ngono kaya ning kem eh, eh, ngok ngok ngok mau <laughs> jejerono mau Kan golek kewan sing apik kan lha foto-foto